Hola, ¿qué tal? Si alguien sufre de vértigo ya puede ir cambiando de canal. Hoy vamos a saltar, correr a toda velocidad entre edificios y rascacielos en mirror Edge. Estamos en el primer nivel de mirror Edge, después del tutorial, y el seguimiento de la cabeza es como en cualquier otro juego, solo que la sensibilidad es demasiado alta, le he puesto al mínimo, pero aquí, girando un poco la cabeza, el personaje del juego, Faith, la gira bastante más que yo, así que hay que jugar con mucho cuidado para no moverla demasiado o nos podemos marear bastante. Vamos a empezar a correr y a saltar. Primer salto a la bestia. Desde luego este juego no es para los primerizos con el Oculus porque la sensación de vértigo es brutal. a hacer este salto ahora, vemos nuestro cuerpo, importante porque ayuda mucho más a, meternos en el juego. Cada vez que miremos hacia abajo tenemos la sensación de que nuestro personaje está ahí. Fijaos el efecto 3D, aunque no lo podéis ver, yo digo que está muy bien hecho. Los pájaros, podemos seguir con la cabeza. Seguimos. otra zona que pone a prueba nuestro sentido del equilibrio. Me cuenta giro la cabeza yo mismo, fijaos hasta qué punto parece... pero lo estás tomando con calma, Él está cabreando. Ella casi está en la torre y tú no. Ah, Mueve el culo y pásale el maletín, ella continuará. Este juego yo creo que ha tenido mucho menos éxito del que se ha merecido, porque a mí personalmente... Otro salto... ¡Madre! <laughs> Tiene que mover la cabeza. Parece que la Pacma va de camino. Muy despacito. Pero les ha dado el soplo. Sé que sabes defenderte en una pelea, pero centrémonos en el trabajo. El cliente se va a cabrear si hacia atrás, tenemos que engancharnos ahí. Ahí está. Y ahora vamos a subir por el conducto del aire. La mayoría de las respuestas coloca la carga de la cabeza como otro en el segundo y tercer Qué bien hecho está esto el efecto 3D como te hace creer que estás a la altura que estás. Vamos a ver. oír. Estoy ahí cagando Los radios echan este humo. Sal de ahí. Voy a conectar a Celeste. ¿Estás ahí, Cel? Oigo disparos y ese helicóptero está curioseando demasiado. A vez en los tejados. Qué bárbaro la sensación del altura, qué bien juego con el Oculus Rift cambia radicalmente. Lo que le sobra son tantos movimientos de cámara. Jugando en un monitor o en una televisión, pues sí, está muy bien, le dan un toque de realismo, pero con el Oculus Rift realmente no es necesario las volteretas y demás. Tienes bolis ahí delante, no lo puedes evitar. Subir. Tenemos suerte con los policías. Sí, segunda partida. Paso de coger la pistola. Los míos son los puñetazos. ¿Perdiste, me digo que sobra tanto movimiento de cámara. Me contribuye a, poder marearnos un poco. Ya bastante tenemos con sobrevivir a los saltos. Ve hacia el este, hay más polis en camino. Vamos, Faith, te pisan los talones. Aquí, pásame el maletín. Todo tuyo. Vale, ya lo tengo. Bien, están agresivos, Cell. Tranquila, Mierda. Vete. Última carrera. Y el último salto. de ese tejado, Bane. Mira, igual cómo lo hagas, pero hazlo. Ya. Hecho. Luego cuando el Oculus Rift tenga más resolución, y si miro esto se convierte en juego nativo, va a ser de los primeros que me compre. Este tenía que ser un trabajo sin interés. ¿Por qué diablos disparaban? ¿Qué coño has hecho, Faith? Nada. Han abierto fuego. Pues nivel superado. Ha sido de verdad tremendo. Y esto ha sido Mirror Sets en el Oculus Rift con Virello. Solo nos queda esperar que para la segunda parte incorporen soporte nativo. Sabemos que la gente de EA estaba buscando a alguien para trabajar en, adaptar el motor Frostbite para ser compatible con el Oculus Rift, así que no me quiero ni imaginar un Mirror's Edge 2 y no digamos nada un Battlefield 4. Hasta pronto.